百秋武道具店の動画ねえねえ切り返し仙人ちょっとこっち来てなんじゃちょっとこん中入ってこん中こん中いいよよいしょよっこらしょっと入ったよ今だなんでわしがこんな目に遭わないかんねやろ う気持ち悪いまっすぐ歩けんううううこんにちは百種ブログでのうがですやっますかお今日はコテメンの動画の3本目です。実践編として何をやるかというと、アイコテメンという技もやります。これもコテメンと全く同じ要領でできます。 合小手面っていうのは相手が小手を打ってくるので、そのタイミングでこちらも小手を合わせて、そのまま小手面の量で面を打つ。そういう技です。じゃあこの合小手面、いつ使うかなんですけど、例えば稽古とか試合で相手の人が小手ばっかり狙ってる人っているでしょこっちがなんか面とか打とうとしたら、すぐに出花子で、出花子で、小手ばっかり打ってくる。そういう人に大変有効です。特に出花子手打たれるの怖い人いませんか出花子手嫌だよね。その出花子手に対する一つの答えが合小手面。 面なんです。小手面打てる人だったら絶対できます。だいたい出腹ごてで勝とうって人は、小手を1本打つことしか考えてないんですよ。だからこっちはその裏を書いて、小手面と2本で勝つ。それが愛、小手面。えー、出腹ごて打たれないのそれならやってみたいって思うでしょだけど、小手面と似てるんだけど、ほんの少しだけやり方が違うんです。コツがあるんです。 相手が打ってくるコテに合わせてこちらもコテを打つんですけども、コツは裏から攻めるってことです。こっちを表って言います。こっち裏って言います。基本のコテ面っていうのは必ず表から行います。だけど、合コテ面の場合は裏からのコテ面になります。竹刀をくるっと下を回してコテと打ちます。 竹内を裏に回したら相手がコテを打ってくるのでそれに合わせてこちらもコテを打つんですけどもここでちょっと考えてほしいんですここが一番大事な考え方なんですけども相手がコテを打ってきてこちらもコテを打てお互いがどちらも1本になるようなコテなんて両方当たることなんてまずないんですよ下手したら相手のコテは当たるけどこちらのコテは外れて相手がコテ1本みたいなことになっちゃうんです基本通りにコテを打つなんてことはとてもリスクが高いんですなので相コテ目の時はちょっと考え方を変えます相手 手はコテを打ってくるんだけど、こちらのコテっていうのは、コテを一本狙いに行くんじゃなくて、相手のコテを打ち落とすことだけ考えます。打ち落とせばそれでいいんです。 こちらのコテは当たらなくていいですって言うとびっくりするかもしれないんだけど、その代わりに絶対に失敗することなく確実に相手のコテを打ち落とさないといけないんです。そのために一番いいところっていうのは、どこを打つかっていうと、ここ、スバ元なんです。ばも元、相手の右拳。この辺りを相手のコテよりも強くコテと打つと。そうすると、こっちから打たれると、相手の竹内っていうのはこっちに流れるんです。特につば元なんて打たれたら、強く打たれたら必ずこっちに流れてしまいます。そうすると、面 面が開くわけです 手の骨の最後は、つば元を強く打ち落とすときに、次面打たないといけないんで、できるだけ中心から竹刀が外れないように固定、そして面と打つことですね。よくあるのが、固定打つときに、横から来て、固定を打って、こういっちゃう人。固定固定こっち、竹刀が来たらまたこっちに戻らないといけない。その分遅れます。できるだけ最短距離を固定、つば元を強く打ち落とす。そして相手の竹刀が下がったところを面と、最短距離を移動できるように中心を必ず取ります。 次は足のコツなんだけど、合コテ面はここが面白いです。なぜなら、お互いが合コテで片方が面打つわけなんで、とにかくね、間合いが近くなっちゃうんですよ。お互いが前に出てくるから、近くなっちゃうでしょそういう時は、自分は、コテの時は動かないんでいいんです。コテの時は動かなくて、相手が出てくるスピードを利用します。自分は、この場でコテ。前出なくていいです。この場でコテでいいんです。 そして、コテの次の面の足も、 いつもの面の足の半分の足で十分届きます。なぜなら、相手がコテを打っても前に出てきてるからなんです。じゃあ足の動きまとめますね。相コ手面の時は、相手も向かってきます。相手も向かってくる、その勢いを利用します。こっちは、この場で構えておいて、前出なくていいです。ぶつかっちゃうからね。その場で、コテ、強く、コテ。これで相手の体勢を崩して、相手のコテを制します。なぜなら、相手はコテを打ってくるけど、こっちはコテ打たないんでしょこっちは、相手の姿勢が一番崩れる 爪元を強く打つわけですだから必ずこっちが優勢その後この面もそんなに大きく打たなくていいです小さい面これでも十分届くんですいかがでした今日は小手面の応用技として合小手面やりました打ち落とす場所足の幅覚えてますか小手面できる人だったら必ずできますのでぜひチャレンジしてください今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日を